nkwebaza nnyo gwe wenna atugoberera n'atulaba wano ku mukutu guno obadde okimanyi nti bruno k alina omwana omwana ono mwana mulenzi ensi yabadde temumanyi wabula sisita we avuddeyo n'ayogera amazima iye yamuzaala mu girlfriend nga tanaba kufuuka serebu girlfriend we bali bamuyita vanessa sisita wa bruno k avuddeyo n'ayasa ebyama ono oh bamuyita brenda kiggundu agambye nti bruno k kituufu yeggala vanessa era omuwala oyo mumanyiiko era n'azaala n'omwana gwalina tumumanyiiko ensonga eri emu lwaki bruno k omwana abadde tamulaga mu bantu lwaki abadde tamwogerako nga omwana we ekyokubiri omukyala agamba abadde tafuna buyambi bino byebigambo bya muganda wa bruno kee agamba bruno k kituufu yazaala omwana omulenzi era bamuyita seth kyeggundo oyo omwana wa bruno k yamuzaalamu exgirlfriend gwe bayita vanessa wabula kigambibwa mbu bano waaliwo ensonga ezaabaawo emabegako eri bwe batera ne baawukana yavanisa ayongera n'agamba nti bano vanessa agenda mu maaso n'agamba nti bagezezaako nnyo okutiisatiisa brunoke nga bamugamba nti olunaku lumu bajja postinga omwana ono bajja muteeka ku social media kijja muswaza ye nga ye omuyimbi nga engeri gyali public figure wabula n'ateefiirayo nga kyebagezaako okwagala bafune obuyambi bulungi na buli kimu omwana alabirwe bulungi wabula sisita wabuno ke agamba nti gano go mazima ono omukyala yaweebwa ssente okutandika bizinesi wabula tebamanyi ssente gye zaagenda ate tasobola nakuwa mbalirira wa gye zaagenda era bagamba nti ono omwana omukyala maama ono omwana gwe baita vanessa bamulagirira dokita gy'alina okutwala omwana buli bwe yalinganga alwadde wabula ono yagamba nti omwana bwe yalwalanga abadde nga tabeera na transport amutwa amutwalira mwana mu ddwaliro nolwekyo nolwensonga eyo yasabanga sente buli omwana weyalwalanga ez'okutwalanga omwana mu ddwaliro nabingi ebisingako awo wabula isitabulunoke ye yavuddeyo n'agamba nti baasaba era baalemera nnyo ku mwana muwala vanessa atleast abawe omwana webanga biri byonna byonna byagaana abawe omwana bo bamulabirire vanessa kyeyagaana obulungi ennyo n'agamba nti ye ayagala kukubeera na mwana we nakumuwa ssente alabire mutabani we wabula nga si mwetegefu kumuwaayo kera omuzadde yena we yandibadde kiba kizibu nnyo omukyala okuzaala omwana we n'ayagala amuleke ebbali oba n'ayagala akulire ewalala abantu bano bafaafaagana nnyo n'abaana baabwe awo enzigira n'ekibuuzo neŋŋamba nti brunoke okay? ebbanga lino yonayonayonayona omwana gwe tumanyiko gwe tumanyi lwaki ono obadde tumwogerako omubuusabuusa nti siwwo naye ate niwandibadde omubuusabuusa sisitawo avuddeyo n'ayogera amazima obuzibu buliwa omukyala yakunyiza nnyo n'omwana n'omutwaliramu kyesisuubira nti wekiba nga kyekituufu ngaomukyala yakunyiiza oba yavaako obuzibu bwokwawukana kammwe omwana wandibadde kyandibadde tekimutwaliramu kubanga bujje bambi terina kyerimanyi okwongera eddoboozi lyange ku kintu kino ŋŋamba nti bannange abantu nga bwe tuzaala mu bakyala b'enjawulo tufengayo nnyo okulaba nga tubawa obuyambi n'obutabasuulirira kubanga si baba beefunyisa embuto si bye baba beefunyisa embuto so tufeeyo nnyo naye oba okyawaganye n'omukyala atleast sigala ng'omuwa obuyambi sigala nga ofaayo eri ebbujja eryo kubanga guno guba musaayi gwe munnange ate buli mwana ajja n'omukisa gwe so oteekeddwa okutwala obuvunaanyizibwa ng'omusajja munnange brunoke otandike okulabika nga olabirira omwana ekisaanidde senga oba ngaobadde tokikola oba nga obadde okikola ngaomukyala yagadde kuvaayo obuviirwa mu nsonga zakagala ssente tukugumya tugamba nti byonna byonna bijja kugwa era ojja bivuunuka n'abakyala namwe mbakubiriza nti omwami waaba akuwa obuyambi ng'akyakuwa obuyambi nga mukama akyamukuteeka kyakuwa obuyambi gwote munaate tonyigiriza toyagala kunyigiriza nnyo nnyo nnyo nnyo omutuuse waatandyagadde kutuuka kubanga ebiseera ebimu abakyala gwe oyinza n'okuleetera omwami okwekyawa oba oli awo nga baddeakuwa sente naye notwala advantage eyo nti olwokubanga sereebu oyagala akuwe n'ebyo ebitasoboka olw'okubanga obimusuubiramu olowooza alina ssente oba olyawo libabbuba olumu ng'ogamba waba tazimpaaziwa balala so mwekuba omutima omanye nti mukuza mwana omulabire omubeerewo okole ebyo ebituufu ate munange ebinaabatwala mu maaso mwebale nnyo okuba nga mutugoberera